Здравствуйте, дамы и господа. Сегодня мы представляем мистера Селфи. Он просыпается уже с телефоном, когда умывается, и когда идет, и когда в метро он с телефоном. Да знаю. Как мы видим, он совсем не замечает окружающей его реальности. Его не волнует, что происходит вокруг него, какие ждут его опасности на дороге, что делают другие люди. Он просто смотрит в свой экран своего мобильного. Это все, что его привлекает в этой жизни. И вот он эпогей его дня. Это селфи на фоне заката. Теперь он выкладывает его в социальные сети и получает то, ради чего он живет. Лайки. Ну а дальше все по новой ложиться спать с телефоном. И его день также будет начинаться завтра, послезавтра